بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اس موسم میں تقریباً ہر کوئی بادام سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بے پناہ غذائیت کی وجہ سے بادام کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے بادام کو ہمیشہ بھگو کر پھر چھیل کر کھانا چاہیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے ہمیں کتنے بادام روز کھانے چاہیے اور کس چیز کے ساتھ مکس کر کے کھانے سے طاقت دوبالا ہو جاتی ہے یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو مکمل دیکھیں باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین کی ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں جی تو سامعین بادام کا شمار قوت بخش اور غذائیت سے بھرپور خشک میں وجات میں ہوتا ہے بادام کا استعمال قبض نظام تنفس کی خرابیوں دماغی کمزوری بینائی امراض قلب کولیسٹرول لو بلڈ پریشر کو کور کرتا ہے خون کی کمی میں بھی بادام کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بچوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے بادام بہت ہی بہترین غذا ہے بادام جلد اور دانتوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے بادام بالوں کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بادام کے استعمال سے بال مضبوط ہوتے ہیں بال گر گرنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بال چمکدار اور لمبے ہو جاتے ہیں بادام میں calcium vitamin A vitamin B vitamin E e، iron phosphorus fibre اور پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ماہرین غذائیت کے مطابق ایک سو گرام بادام کی گری میں کیلشیم کی مقدار 254 ملی گرام فولاد کی مقدار 2.4 ملی گرام فاس فورس 475 ملی گرام اور حرارے 597 ہوتے ہیں رات کو سات یا دس بادام کسی کپ میں صاف پانی میں بگو کر رکھیں باداموں کو بگونے سے ان کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور چھلکا بہت آسانی سے اتر جاتا ہے بادام نرم اور زدہزم ہو جاتے ہیں بادام کو چھلکے سمیت نہیں کھانا چاہیے بادام بادام کے چھلکے مشکل سے ہضم ہوتے ہیں اور چھلکے اتار دینے سے ان کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ زد ہضم ہو جاتے ہیں اگر آپ باداموں سے مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باداموں کو باریک پیس لیں ان میں مکھن اور چینی شامل کر لیں ہر روز صبح نہار منہ اس پیسٹ کے دو چمچ کھائیں اور گرم دودھ کا ایک گلاس پی لیں دو مہینے مسلسل استعمال کرنے سے آپ خود کو توانا اور صحت مند محسوس کریں گے بادام میں پائی جانے والی چکنائی دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بادام کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بادام نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بادام سونف سفید الائچی اور چینی کو پیس لیں رات سونے سے پہلے دو چمچ کھا کر ایک کپ گرم دودھ پی لیں بہت فائدہ مند ہے بادام یادداشت کو بہتر بناتا ہے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے مسلسل سر درد اور مسلسل کمر اور گھٹنوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے بادام کا استعمال بہت مفید ہے کمزور اور پتلے بچوں کے لیے بادام اور سوجی کا حلوہ بہت صحت اور طاقت بخش ہے بچے تندرست و توانا ہو جاتے ہیں بادام کو بریک پیس کر ارکے گلاب شامل کریں اور یہ پیسٹ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت اور صاف شفاف ہو جائے گا جلد نکھر جائے گی سامعین مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی ضروری اور اہم معلومات ملی ہوں گی تو بادام سے لطف اندوز ہوں بہت خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں سامعین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام WhatsApp groups Facebook Twitter اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ